pi darir karina ha mai mama tuh ko bane pi o ha bai be lambo ya yang di tension ba mama ai ne mano ni go tutiani offer tung offer sadi nda eh, sih mane sira idane dan idane tamfali ni bisa dalam rumah mai na intulu na ihatan sana bi ni ai mati tu bi itala lalu hari ma mana ui ni ada dudu ita tung fila falde ni bi ama ah, usia ne ah, masa at kuliah masa lah dia ne serta mana dia diam no oh, diam dia itu orang watal seda bi ni ema hene tahu kutu ini emang hene tahu ni bi atu seda dia ni hutu tu hene ni fitran hene hutu tu bapak mesti hutu perkosa sama tuh. usiruane mana asal poha hatene, lahaten to labri fikito na modehi okala isirua dunia nebe isirua pe watal saida bi ta lal gwatira ita tu babe ato hatetene ba hasil ni sielos dare be sira hasaba nih osira mai ira osira mai timo osia sirane ne hasa bona konform sirne hakara kona bi talahate lahate ita tu so labele Bealdo Hassan unos tieres bien. Historia María. Hanesan historia, si historia rimo un barrimo. Nebe acontece, Hanesan infate, é tortura uruguay, e a Timor Leste, no